Ayun guys, nagiba na ang ano. Nagiba na ang nagiba ng daan ang sapa. Ang ilog dito sa amin nagiba ng daan. Nasagi ng kalsada. Ayan. Kapili na ka. Tara na, dala Ito, na. grass ko ato ko, baka itong naadik to ko. Oh, ini magkuhan ko ata sa itong saha. Barangay kay anak mo. Na namatay man sa amo ah. Ha? Na namatay din. Sika itong naanod? Naanod siya sa baha. May namatay guys. Naanod siya sa baha. Kaya, gusto Patulasing kanin siya. puti. Asa? Mao man niyo akong gibuhi. gibuhi. Gahapon to diri siya. Gahapon. Kani bago akong gipangay ka Kani akong gusto pud o. Oh. Asa? Uy asa na Oh. Wala kasi ako anang kuan Magkuha lagi mo ha. Ako ako pagsok naman anak ko. Hindi na lang hapon, katingan lang kay Malaos ba? Mato pa ba akong parlor? Nagtumisa, trukat ng hagi. Di man mikalusot dia, oh, di man mikalusot kay baha kaayo. Sobrang lakas ng ulan. Di kami makadaan. Ito maganda din siya. Hindi siya pulod. Eh gikuha naman siya. Kat! Ay, maay, tiniagi ang gaon. Ma! Tumating na naman yung Lago kay crash dito na, sa kanga ito. Kanga ito? Ah, dito, linya. Sa ikaduhang linya. Masagap siya linya na. Yan, dahon, oh. Inanig dahon ba, pero double ang yung kuandere. Dami kay mong bag day. Nasa itom. Imong bag. Kung ama. Narito ba sa kaang ana o plastic? Nay daghan siya anak. Anak Ay, kanang kuan, hope. Mo siguro. To. Silom na hope. Mura lang siya kanang kutsara nga ana o. Oh. Oo. Oh. Nasa daghang anak. Daghang kay tug anak, pero dili pwede anak. Oh. Gunting nun. Mura pa aerial root. Ay, kata imo ha? Na dito. Oh, may, may crush na ako sa iyang bulak dito. Dara ako gihatag sa imo, nangayo ko ana dito. Kurang gipangayo. Bisan atag mo ko. Ah. Oh. Kita naman ako imuha dito. Mm. Kani daw oh. Sana. Naman siya anak ko. Marble. Kanang alboy mo hapon na. Ko marble. Pagpangayo na anak ko, nilibet ta bayon. Dali na ah. mga tagiya, hindi ako gipangayo. Hatag sa <laughs> Ito ni ulong iba. Kato na silver nga mura jag girap. Dili, dili ba mo silver man ang giri niya? lumiba na siya. Ha? Sa lumiba uy. Pareha na siya atong alokesia man na siya. Dira, inani na siya dagko na siya punuan dito sa tagiya. Oh, alokesia na siya. Ha? Alokesia lumiba. Lumiba Lungiba oh. silver ang kuan. Nanay siya isa ka pareha katong dili na nagforma. Bibo ato sa ta ganda. Ako si Tinker. Uy, kalapok dito. Kung sa man ka dito. Ay, bilin ang motor sa gawa. Ah, kalapok. Gato, ibugod ko kaya ato ko. Sorry, ko dito ko. Kuan na siya. Oh, Mag-ana-ana na oh. siya, giring-giring kaya na siya tanan. Oh. Ang dami nilang alam sa anong kain. Sa plan. Mapita nila ganda. Uy, sinay panghatag si ganda ba? Kumas ka na, dili ba magkuman? Ha? Mangayo ko kana, gipangayo lang din na ako. Para sa imuha. Ya kasi nung nakit-an din na, din nakit-an Ayan guys, magkakaano sila. Kita pa ning bike o kada kuani uy. Kuan. Kuan sa amuatanan. Lami ka siya kwansya, lami ka siya ibuhaton ko ka ng magbike-bike, ganun ka. Oh, isubida na mo nagmalag Kira uy. Saan man minangagi gabi isa trukat. Malayo. Di man mi katabok dira. kuan akong halaman ba nadaon pa ulan. Ah, ang red ko na ako ba kung gikatingan. Tura oh. Basta diba gusto ka. Ako red tobacco na. Gone, eh. ako kung gikating. Ako siyang red tobacco, dapat dahon. Oh, mo gani na siya, oh, kung gikating, ginamay punuan. Kuha na ako. Kanang gamot tanan, iyahan na, ang gikating dara. Kuha na, ha, isa. Dapat lagi siya dahon. Dalahan na lang na kay dai mo agi diri ron kana di gyud na pas... Di na pasay. tabuan. <laughs> di na pasaylo na silupin diaw. Oh. Nalakawin ko ito ah. Dala ba ore oh, silupin dalahan na lang na. Kala oh, simple man mga silupina nga kuan lang ni sa bat. Kuan. Okay. Eh, Tara, di na ba ko kakuha sa akong mga amiga no? dagko lagi siya dahon. Hmm, kana gani mo no, kung gikating akong gibalhin diha. Kato man ning diha oh, okay na. Ang gihulat kani jud o. Oh. O kani. Ganda siya di ba? Hmm, hmm. Kaning diha. Na ako naibugan kang tikoy. Kita mo sa kana siya. Ganto. Ah, Ganto. Kani ako sa balhin. Na ako naibugan kang tikoy, gwapo jud siya. Inaani siya dahon ba o? Oh? Double. Wala, pataka ra Guys, uwi na kami kasi nakaano ako ng isa. Ayan. Tara na. Kakaulan na po. Oh, te income ani ron. Mingaw na sad. Ulan na pod ni. Wala, ang ganda dito, oh. Ano na siya? Para na siyang ano. Oh. Pangpang na dyan siya doon. Mahagbong pa dyan. Uy, tinuok. Ang Lord. Ayun guys, nagiba na ang ano. Nagiba na ang nagiba ng daan ang sapa. Ang ilog dito sa amin nagiba ng daan. Nasa ng kalsada. Ayan. 对。 kami kasi nandito na kami sa ano sa maputik namin salon <laughs> ayun Hello? Nandito pa rin yung swimming pool ba? Oh, tignan nyo. Nandito pa rin siya. Nadagdagan na ng tubig kasi ano, umulan kagabi. Ha? Katungkuan ka ng cutting na tubig ko ayan guys hanggang dito na lang magkikita tayo sa susunod kong ano ha <laughs> palabas bye bye